又是一个美好的星期天，今天是 n i h o l a s Tag。屏幕前的你们都收到了什么礼物呢？我在想，一定还有人没收到礼物吧。今天我给我爸准备特别的礼物。 Lose Fan? Papa! Hier liegt irgendwas für dich. Oh, das hat der Nikolaus gebracht. Wow. Chinese Specialities. Gute Menschen verdienen nur das Beste. Das darf ich alleine kochen? Das wird bestimmt schmecken. Der Schuh ist 25, 26, 46 Jahre alt. Ein super Bergstiefel, mit dem konnte man in die Berge reinspringen, in die Felsen. Er wollte nicht ein bisschen rausgehen? Wo ist raus? Ja, mit der Lea ein bisschen raus. Lea, das sieht mir so aus, du musst ein bisschen wandern oder so. Lea, willst du ein bisschen Roller fahren? Ja. Ja, mit Opa. Ja. Also, tschüss. Bis später. Jo, tschüss. 这才是今天真正的开头。我要给我爸做一份螺蛳粉。哎，在这个特别的星期天，我们做饭一定要有仪式感。我爸超喜欢这个豆皮，我给他加一份。 <laughs> 不是你戴上套。 啊！你戴个手套？啥？啊？你戴个手套不行？好笑，不是你戴上这个，我没有办法给你拍。你知道这个这个猪吗？新卡的，它是多少水？六百。 我们定一下时间。嗯，面条煮好了。现在我们把这个料都放一下，醋。我爸特别喜欢吃醋。再把汤包放一下。哎呀妈呀！ <laughs> 我是不是都看不见？哇，已经有一点味道。我我闻不见，我闻不见。 <laughs> 啊，现在。 最重要的酸笋。我也不见，我特别喜欢吃豆皮，我爸也特别喜欢。我放这个吧。稍微摆一下呀。好，最重要的辣椒油。但是我爸特别喜欢吃辣，跟我一样。我特别能吃辣，所以看一看他能不能吃这个。

Oh, wie riecht das? Oh. Oh. Habt ihr das Oh. Weißt du, was es ist? Oh. Nee. Essen? Ich? Wenn es so schmeckt, wie es riecht, schmeckt es nicht gut. <laughs> muss ein bisschen was zurücknehmen. Vorhin hat sie bestialisch gerochen am Anfang. Hast du das gedacht, ey, was kommt da, ja. was Ekliges? Und jetzt? Hm, sind das... Ja, 可以啊，那个很辣的。我跟你说，他喜欢吧？sehr gut. Das ist die falsche Dunkelheit, Dungsi. passt gar nicht zum Geschmack, äh, zum Geruch vorhin. Der Geruch war schlimmer, gell? Der Geruch am Anfang war schlimm. Je länger man isst, desto besser schmeckt. Die Schärfe ist sogar ganz wichtig. Ohne Schärfe wäre das langweilig. Mmh, schön, 如果你们喜欢吃螺蛳粉，你们就点个赞吧。如果你们不喜欢吃螺蛳粉，你们就转发。嗯，给我留点啊！给我留点。 给我留点。也许生活里，这个正在捉弄你的人，其实是给你准备了一份惊喜。